Quando não dá topa. Né? Tô puro, né? Tô vendo chorando aqui, né? suka Java. Tem? A case e o capacete está lá em casa. Nossa, mas nem tá no carro, mas tá em casa. 7. Jaco da Baby, Pita da Sup, tem Star Wars,